El desnivel surgía a simple vista del observador de los rápidos cercanos a Villa de Vez, cuyas casas se encaraman caprichosamente en uno de los escarpes del río, que a muy poca distancia entra en un fragoso cañón de abrupto y difícil acceso, en medio de un paraje imponente que se prolonga hasta las inmediaciones del pueblo de Jalance. Dicen, este tramo de rápido, encajonado por riscos casi verticales, aparece la Sociedad Hidroeléctrica Española desafiando precipicios a lomo de mulo y en carretas de bueyes y asentándose en un terreno virtualmente virgen, fueron de ver el estupor de los cabreros y el asombro y regocijo de los vecinos de ver cuando irrumpieron en las soledades de la edad pastoril las complicadas, aparatosas y demoníacas herramientas de la era de la electricidad. Es, emocionante porque describe lo que tuvo que ser en, en principios del siglo pasado la gente alumbrándose en las casas con candilas y con fuego y haciendo la comida con fuego y de pronto a principios de siglo entra en España aquí la luz eléctrica, una obra faraónica y, todo lo que significó, ¿no? O sea, esto tuvo que ser cuando se encendió aquí la primera bombilla como magia. Y sobre todo en la península ibérica, que fue de las primeras que elevó a 66.000 voltios la, luz, la energía para llevar luz a Madrid y al Levante, que fue por lo que se revolucionó la industria en este país en realidad. En lo que era Molinar vivía el jefe, todos los que trabajaban en eléctrica, y había gente, claro, de, fuera y de eso. Y del pueblo pues trabajaban mucho. Y el médico de hidroeléctrica, que aquí estábamos a, pagábamos una iguala, decían, y visitaba a la gente del pueblo. Hicieron la presa, negaron las huerta, la gente dejó de tener medio país, solo se quedaron los hijos de que habían conseguido los puestos en hidroeléctrica, el resto de gente normal. Aquí, el día que ella embalsó, volaron la presa esta que había antes. Mi padre lo hicieron de noche para que la gente no lo viéramos. Y mi padre no quiso ni salir. Uy, pues, pues entonces, si alguna vez salía la conversación de algo, pues yo qué sé, porque entonces no se hablaba así cosas de... Esto es como si estuviera olvidada. El sentimiento así, vamos, que yo más recuerdo de eso, de la central. Decir, qué pena, ¿no? Qué sitio tan bonito y que esté así esté abandonado con las posibilidades que esto tiene. Qué lástima, ah. qué pena que esto esté así. Más monumental. Y es verdad que hemos sufrido un descenso de población, pues hay mucha gente joven, más del 80% son mayores. yo entiendo que tú te vienes a vivir a un sitio de estos y a qué te dedicas. Hay quien estudias y dice, bueno, y dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer aquí? y la gente no se queda, no se va porque no quieran a sus pueblos, sino que se van porque no tienen trabajo. Y no tenemos trabajo cualificado. Mucha gente que habían sido de aquí o que habían vuelto, que mantenían la casa. Y claro, veníamos de fuera, estos cartageneros forasteros, que en los pueblos de aquí, aunque se acoge a la gente, pero no dejas de ser forastero. Pero cuesta, cuesta que te acojan a gente que no está empadronada y que viene de fines de semana o una semana en, verano. Ellos quieren que esto no se mueva ni se toque. Y esta gente no se da cuenta que aquí hay gente viviendo. en, los pueblos se vive con una mentalidad urbana. Es exactamente igual que en cualquier otro lado. Necesitas tus servicios mínimos en los, los, pueblos pequeños tuviésemos los servicios que tienen las ciudades, sería al contrario, estaríamos, <laughs> otra, vez serían <laughs> los pueblos grandes ciudades, ¿no? Lo cierto es que pueblos que parecen ciudades y ciudades que parecen pueblos. Los estudiosos de la ordenación territorial estamos empeñados en que hay que poner en relación el mundo urbano con el mundo rural. El mundo urbano no se ha despegado, el mundo rural no se ha despegado nunca del mundo urbano y viceversa. Sí, pues es, eh, van de la mano, van de la mano, no se entiende uno sin el otro, ¿no? somos compañeros de viaje, pero no podemos, ninguno puede vivir sin el otro. Yo creo que se complementan fundamentalmente. Eh, la gente que queda en los pueblos con valores rurales de, de, aprovecharte del campo, de disfrutar del campo, de usar el campo para tener un huerto, esas cosas. En los pueblos no hay más gente que en las ciudades. Porque es que ahora con un tractor llevas lo que antes llevabas con 200 personas. Estamos en una zona, zona cepa, una zona LIC, y la verdad que se encuentra ubicado en un enclave extraordinario. Aparte de ese enclave extraordinario, que es un atractivo paisajístico, pues que por sí solo ya debería ser suficiente para resultar atractivo y generador de empleo eh, en el sector turístico, pensiones es la fuente de ingresos más gorda que hay en las zonas rurales. ¿Cómo entra más dinero al pueblo? Y además entra mejor porque entra por repartido. Son las pensiones. Es un dato muy importante que hay que tener en cuenta. De la, hidroeléctrica mm. pasó al ayuntamiento. Mm. Y eso estaba abandonado. Y vino un sacerdote, un cura de Valencia, vio el paraje, se enamoró como todo el que viene ahí abajo, se enamoró del paraje y hizo un concierto por el ayuntamiento que si le autorizaba durante 25 años, él mm, volvía a dar vida a, la casa de los ingenieros, la de los operarios de, alto rango. Lo arregló muy bien, hizo un albergue, venían en el verano, pues esos chiquillos y chiquillas a, mm. daba gusto de verles, pues eso, que iban al río, por la noche hacían sus huelgas allí de fogatas y... Claro, nosotros tuvimos que restaurarlas. Restauramos la casa, restauramos la calle. Con esa condición cogimos las casas, todos los vecinos, porque se, llenaron todas las casas. La riada fue igual, 15 años más tarde. 82. Pero no, entonces allí, a raíz de la riada, aborrecimos la casa porque empezó a entrar gente, robaron, aborrigimos la casa. Hace un año y medio aproximadamente que se organizaron unas jornadas en de Bes para explicar lo que entonces era simplemente pues una tesis doctoral, que son cosas que sabes que la central está ahí, pero que si nadie te las explica, pues sinceramente no había tenido la curiosidad de averiguarlas por mi cuenta lo que, lo que antes era un agujero en el suelo, pues ahora tiene una razón de ser. Eh, la central, claro, lógicamente era uno de los puntos que lo que te he dicho, que, que veíamos que era, podía ser una clave para, el desarrollo de, esta zona. ¿no? Pero claro, aquí lo que hemos hablado, aquí la mentalidad que había en ese momento política era toda la contraria, era que si esto es un día mejor y que cuanto menos se moviera aquí yo pensaba que la única manera de cambiar las cosas era a través de los movimientos sociales. Un Poco margen tiene la, asociación de vecinos. Yo cuando oigo hablar ahora de lo de la rehabilitación de la central me da un poco de risa. vamos, lo veo un poco ciencia ficción realmente. Sí, <clears throat> efectivamente, no es que te parezca que estés arrinconado, es que estáis arrinconados, pues, arrinconados, no, olvidados del mundo, es decir, es una es un nivel de aislamiento muy grave y muy importante. Es decir, tú aquí en la villa te pones mala y te tienes que ir o a, vas a Debes a buscar al médico o te tienes que ir a Casas Ibáñez y a que te manden al Albacete. Digo, si es que mi pueblo es como si hubiese quedado anclado eh, cuando yo me fui, es decir, anclado en el siglo pasado. Eh, porque esto ya te digo, porque las raíces tiran mucho. Si mi, todos mis antepasados son de aquí, mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, yo también me crié aquí, puede que en ese tipo de población tan pequeña haya, estén escondidos los recursos que hay que echar, de los que hay que echar mano para poder recuperar parte de lo que estamos perdiendo del, mundo rural. La cultura de la cercanía, del ayudar al prójimo, de entender la vida de una forma más pausada, de entender la vida de otra forma y de entender que hay eh, cuestiones que hay que defender a pesar de los pesares. Tenemos una cosa que es muy importante, tenemos el sitio, mm. tenemos la arquitectura, tenemos voluntad, tenemos buena iniciativa, gente joven que... Que resumidas cuentas lo que interesa es que venga, que entre dinero, ¿o no? De si estamos capacitados para manejar... Capacitados es porque nadie nos ha dicho que vamos a tener una responsabilidad tan grande. Eh, que vas a tener en tus manos el futuro de un pueblo entero, literalmente, o sea, literalmente y además veíamos bajar a uno y me sabía mal, digo, me cago en vienen a robarnos. es que como éramos los únicos que bajábamos al río, nos daba la sensación que era nuestro. Es decir, mm. eh, todo lo que es bueno para un pueblo es bueno para los demás. Es decir, yo entiendo el desarrollo compartido. Yo todo lo que haga crecer a un pueblo eh, es bueno porque nos va a hacer crecer a los demás. Que para toda la comarca, eh, el, proyecto de Vía de es muy interesante porque refuerza la oferta comarcal. O sea que se generan más sinergias. No, bueno, el tema del trabajo que estás haciendo, animaros a que efectivamente creo que recuperar, poner en valor ese patrimonio en ver nos interesa a todos. Interesa al propio patrimonio, a, a la gente que está ahí alrededor del propio pueblo y a la comarca y a la región. aparecieron causalmente también en aquel momento Fernando y Conchi buscando ellos iban buscando sitios para, para emplazar un proyecto también en aquella época todo esto como hemos hablado era algo novedoso ellos se, pegaron, un curro. pegaron allí vamos que fue la hostia que estaba muy bonito dentro de sus posibilidades o sea ah. su proyecto era que aquello funcionara y poder tener mm, una familia dos las que aquello diera para ese era su visión. El proyecto consiste, por un lado, en convertir el Molinar en un centro de desarrollo y turismo rural, es decir, un conjunto de instalaciones dotadas de lo necesario para poder aprovechar al máximo el fantástico enclave natural en que está situado. Cuando este convenio que habíamos firmado mm, por 10 años se vino abajo, pues ellos se lo quitaron y lo volvieron a abandonar. Pero el mínimo es tenerlo cerrado con visitas, es para poder gestionar eso y, ir, y poder ir encauzando las visitas, para poder gestionarlo también mañana, porque también con eso puedes tener un puesto de trabajo. Y queremos también, pues eso, hacer como un pequeño hotel rural, una aulas interpretativa dentro del poblado, restaurar un poco la central, que no se nos caiga, hacer visitas guiadas, restaurar el sendero que va del Molinar a, la, central mm. y hacer miradores, hacer rutas de senderismo, queremos también que nos falta la telefonía móvil, pues, mm. una cobertura, mm. la carretera arreglarlo un poquito más y se pudiera, pero todo esto se traduce luego en dinero, que aunque somos un pueblo no estamos muy mal de dinero, pero tampoco podemos gastar nuestro dinero en un proyecto y que... Mm. Sí, pero es que en se ha ido de, se ha ido de madre. Lo han masificado muchísimo eso se, la gente se aficionaba a ir allí, se compró sus casas, eso parece venidor de la manchuela. Yo me entré un estrés, un acelere allí, no teníamos ni ni, ni para aparcar. No, porque además eso va en contra de otras vías de desarrollo. Tenemos que buscar vías de desarrollo compatibles entre sí. Eh, Eves podría experimentar eh, una eh, una situación demográfica y económica parecida a la de Alcalá y además de forma más rápida y más acertada que la de Alcalá porque no ha de cometer los errores que pudo cometer a Alcalá a lo largo del tiempo. Si tú apuestas por apoyar que haya gente aquí que se vaya instalando, gente joven. Entonces yo creo que una vez que eso se logre, pues vamos a poder arraigar población de forma estable y la gente va a poder venir a quedarse y a, plantear, y a plantearse, pues no sé, constituir una familia, comprarte una vivienda. Bien, luego la iniciativa privada, lo que cada uno vaya viendo y vaya haciendo, que es lo que más... Porque el ayuntamiento puede hacer muchísimas cosas, pero al fin y al cabo lo que yo quiero es que venga gente a vivir de sus propios negocios. Mm. Y una vez que ya está aquí el proyecto, pues encontrar, formar a la gente para darlo a conocer para que sea gente poco profesional que te saquen algo para adelante. Es que tiene que ser gente de verdad que sepa llevar las cosas para adelante, sino en comunidad y todos echando al mismo sitio para adelante de dónde nos vamos a meter, de si estamos capacitados para manejar. Ya digo, tiene que tener los municipios muy claros... que apuesten por ahí. Que sea creído por todos los actores, por todos los actores de la, de la zona y que se puede impulsar con un proyecto conjunto, no un proyecto de la villa, sino un proyecto de, de carácter de Manchuela si pudiéramos poner, y estoy seguro que podremos hacerlo entre todos, ponerlo en valor, pues podría generar eh, unas sinergias con el resto del territorio de la comarca que al final pues acaban beneficiando a todo el territorio. Pero se acabaría la paz y se acabarían muchas cosas. Ya. Mucho coche, mucho... Ya. Pero es que... Y si es para que vivan cinco familias, pues la verdad es que... Cinco familias o más. El encanto ya se le iría esto. Ya, pero es que esto está muerto, Billy. Que si no, ¿qué? ¿Cómo le das todo esto aire? Pero para defender el medio rural hay que estar en el medio rural. Y el medio rural son los pequeños pueblos, porque las cosas se... Hechos, hechos son amores. Entonces nosotros podemos ser unos grandes defensores del medio rural, pero no vivir en el medio rural. Y me parece muy bien que se defienda, pero la defensa plena está con la presencia.